असलम नाजरीन आपका मेज़बान यासर शामी आपकी खिदत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान हमारी चाइना से आई हुई दोस्त केसी को आज हम बकरा मंडी में ले आए हैं और इनको तमाम बकरों के नाम याद हैं इसके अलावा तमाम भैंसों के नाम याद हैं और कौन सा बकरा किस तरह का होता है सारी तफसीत इनके पास है और बकरा ईद को ये यहीं पर सेलिब्रेट करेंगे पाकिस्तान में कैसी हाउ यू अलहमदुल्ला मैं ठीक है बहुत अच्छा लगा मुझे बताए कितनी किस्म के बकरे होते हैं बकरा बो बकरा ददी बकरा देसी बकरा काशी बकरा खसी बकरा पहाड़ी बकरा पहाड़ी बकरा दुम्बा दुम्बा छातला छतरा आगे वाला बकरा चक्की वाला बकरा वट इज चक्की हिप हिप हिप हिप वच्छा वच्छा कटा नो नो नो कटा कटा छोटा छोटा छोटा छोटा Chota. Chota. You know what is this? तोता दोंदा व्हाट इज दोंदा जिसके मुंह में दो दांत हो वेरी गुड जिसके मुंह में दो दांत हो कैसी we have another one you can see what is this चटा चोगा चोगा यस एंड व्हाट इज चोगा आ जिसके मुंह में क्या दांत हो वेरी गुड यू नो कैसी what is this this is clear. जिसके नीचे दांत है जिसके नीचे वाले दांत हो कैसी चांद रात को बकरों को क्या नजर आता है छोलिया छोलिया छोलिया no no no no not छोरिया छुरिया छुरिया छोलिया छुरिया छुरिया छोलिया छोलिया और छुरिया छोलिया नॉट oh, छुरिया जानवर को जिबा करने के बाद उसमें कौन कौन से पार्ट्स ऑफ बॉडीज होते हैं ये भी पता है केसी को केसी से पूछते हैं केसी बताइएगा ओजली ओजड़ी जुबान जुबान सिली सिरी पाए पाए and you know what is सिरी पैंतीसली पैंतीसली नो नो नो जस्ट सिरी पैंतीसली <laughs> राम राम पुट पुठ पंग कते कपूरे गुर्दे कपूरे कुत्ते कपूरे कुत्ते कपूरे नहीं गुर्दे कपूरे कुत्ते कपूरे and you know what is कपूरे कपूरे चाचा जी व्हाट इज कपूरे हां हां कलेकी कलेजी फेफड़ा फेफड़ा मगज मगज नली नली एंड यू नो व्हाट कैसी को पंजाबी में गिनती भी आती है और ये कितने बकरे हैं इन तमाम बकरों को ये गिनेंगे प्लीज काउंट एट ओ एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सत्रह सत्रह अठारह उन्नीस बीस कैसी बकरे के गोश्त को क्या कहते हैं छोटा गोश्त छोटा गोश्त और गाय के गोश्त को ब्लैक गोश्त अरे चाचा जी ओके ओके <laughs> अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए और चाचा जी ये देखो <laughs> अल्लाह हाफिज़